саламатсыңдар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз әрине <clears throat> бүгінгі қарастыратынымыз ол 11 сынып физикасы 19 параграф жарықтың дисперсиясы және жарықтың интерференциясы деген тақырыптарды қарастырамыз өткен сабақта айтқан болатынбыз жалпы жарық жылдамдығы деп отқанымыз не оны қандай әдістермен анықтады кімдер анықтады қай жылы анықтағандығын анық айтқан болатынбыз ал енді бүгінгі қарастыратынымыз бұл сол тақырыптың жалғасы яғни дисперсия дегеніміз не интерференция деп жатқанымыз не деген сұрақтарға бүгін жауап беретін боламыз жалпы бұл бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсатымыз иә әдеттегідей ал енді бізде интерференция дегеніміз не деген сұрақ туындайды иә жарықтың ә, толқынның яғни интерференциясы деп когерентті толқындар беттескенде бір бірін күшейту немесе әлсірету құбылысы иә бұл кітап тілімен айтқан кезде ал енді жалпақ тілмен айтқан кезде мынау бізде бензин төгілген кезде жерге сол кезде бензиннің бетінен белгілі бір түрлі түстерді көруге болады иә әртүрлі түс пайда болады немесе мынандай бір осындай шар суретте көріп тұрғанымыздай ә, шар кәдімгі андай көбік шарлар болады ғой соны үрлеген кезде түрлі түсті көруге болады немесе бұған байланысты әнен айтсақ болады ә, мынау дисктердегі түрлі түс түстердің көрінуі иә бұның барлығы интерференция болып есептелінеді екен да яғни ненің нәтижесінен толқындардың беттескенде бір бірімен күшейту немесе әлсірету құбылысы бұл интерференция деп аталады екен ал енді когерентті толқын деп жатқанымыз не когерент толқын деп жатқанымыз яғни жиіліктер яғни бірдей фазалар айырымы тұрақты бұл толқындарды айтамыз когерент толқындардың когерентті толқын көздері шығарады яғни ә, былай айтқан кезде не болады дейді бұл жерде фазалар айырымы тұрақты толқындар айтамыз жиіліктері де бірдей ал енді бұл не деген сұрақтар туындайды ә, мына жерде көрейік қарайық жалпы механикалық толқындардың интерференция құбылысын қарастырып көрейік бір бұған бір қазір кәдімгі зертханалық жұмыс жасап көреміз виртуалды түрде иә сонымен мына жерде бізде не виртуалды зертханалық деп қарастыруға болады немесе виртуалды бізге көмекші құрал жалпы интерференция толқын интерференциясы деп отқанымыз не деген сұраққа жауап бере аламыз ол үшін мына жерде көріп тұрғанымыздай міне мынау бізде не иә бұл біздің жаңа жарық көзіміз міне жарық таратқан кезде осындай бір толқынмен иә толқын режимімен жұмыс жасап жатыр бұл жерде өзгертсек болды ма түстерді өзгертсек болды мысалы қызыл түсте жасасақ болады проблема жоқ та ал мына жерде біздің амплитудамыз не максималды болса ол қатты жүріп жатыр ал нөл қылып қоятын болсақ мүлде тоқтап қалады екен да амплитудамыз немесе ә, мына жақты мынаны жылжытсақ болады міне бірден ұш қозғалысы келеді иә бұл бір түрдегі ал енді бізде екінші жағдайымыз бар мына жерде міне екі түс болса ше бірден екі нені мына өшіріп тастасақ былай өшірсек болады тоқтап қалады бірден иә міне өшірдік мына бір қабаттасып жатыр ма екі толқын қабаттасып жатыр бағана біздің айтқан осы яғни когерент толқын деп отқанымыз бұл жерде өзгерте болады ма иә? біздің арақашықтықтарын өзгертсек мына қарайықшы арақашықтықтарын жақындатып лазерлердің бар ғой біз жақын орнатайық барынша иә қашықтықтарын өзгертсек болады бұл сілтемені қалдырамыз өздеріне жасап көрсеңдер болады мысалы толқындарды қостық міне бірден қараңыздар екі толқынның қабаттасу нәтижесінен пайда болып жатыр бұл интерференция көріп тұрмыз ғой немесе <clears throat> мына дыбыспен қарастырып көрсек болады міне колонкалардағы дыбыс дейміз ғой енді екі колонка қабаттасқан кезде байқалатын дыбыстар иә немесе мынандай түрде қарастырайық енді мынау немізді өшіреміз лазерімізді міне жарық қосамыз мына жер ғана ашық жарық келе жатыр не істейді уже толқын ретінде мына жаққа қарай кетті да немесе бізде келесі бір мына түрде қарастырып көрсек болады міне мынау бізде жарық көзіміз бір рет басқан кезде өшірдік қазір енді қосамыз қостық міне мына түстерді өзгертсек болады ма көк қылсақ та болады не істесек болады мына жерде дырка дейді дырка яғни тесіктен ары қарай не істеп жарығымыз өтіп жатыр міне мына жақтан былай қарай тарады да ал енді қарай дырканы не істеймін диаметрін арттырамыз міне дырканың диаметрін арттырған сайын не болып жатыр мына жақтағы біздің пайда болып жатқан жарықты көріп тұрмыз ал бұның несін өзгерсек міне өзгеріп жатыр көрдік па ненің дырканың фигурасын міне өзгертіп жатқан кезде осылай өзгереді екен да яғни бұл осы бір интерференциялық құбылысқа бірден бір мысал болады. алады ары қарай жалғастырамыз енді интерференцияның максимум шарты бар және минимум шарты бар максимум шарты болу үшін иә максимум шарты болу үшін бізде таралатын мына жердегі фазаларымыз міне бірдей таралу керек та бірдей фазада ол кезде бізде не болады екі мен екі қысқарады да мына бір формамыз келіп шығады дұрыс па ал егер осы фазаларымыз қарама қарсы бағытта тербелсе ше қарама қарсы бағытта тербелетін болса біздің фазаларымыз айырымы мынаған тең болады 2 екі м қосылған бір пиға тең яғни бұл минимум шарты ол деген сөз мына жерде мынау м не үшін к кетті деген сұрақ туындайды бұл жерде м деп отқанымыз бар ғой бұл не реттік санам бір реттік екі реттік үш реттік деген секілді көріну процесс м к да бір нәрсе иә ал енді осы жерде бізде орнына қойған кезде минимум шарт орындалды екен минимум шартының формуласы толқын ұзындығы мынауымыз бізде шарт бірінші реттілік екінші реттік үшінші реттілік деген секілді келеді ары қарай енді мына жерде бір суретпен қарастыруға тырысайық сіздерге түсініктірек болу үшін тағы да интерференциялық жолақтар ені деп қарастырдық жалпы интерференциялық жолақтардың ені бұл көршілес екі минимумдар немесе максимумдар аралығын қарастырамыз мысалы мына жерде максимум қарастыратын болсақ мына аралық максимум мына бетіміз минимум минимум шарттарда сол кезде олардың арақашықтары қалай болады екен жалпы олардың арақашы тапқан кезде дельта x тең болады x көбейту d бөлеміз l-ға бұл арақаштар табу үшін арналған формуламыз яғни мына бір максимум шарты мен минимум шартын арасы ғой мынау минимум шарты бізде мынау максимум шарты анық көрінуі бұл түстердің анық көрінуі бұл максимум шарты түстердің анық көрінбеуі бұл минимум шарты болып қарастырылады ары қарай енді дисперсия жалпы дисперсия дегеніміз не дисперсия деп отқанымыз бұл заттың сыну көрсеткішінің жарық жиілігіне немесе толқын ұзындығына тәуелділігін айтамыз жалпы жарық дисперсиясы құбылысын алғаш ашқан ғалым бұл ньютон исаак ньютон ашқан призмадан өтіп ауытқыған жарық ә, жеті түсті яғни қарайтын болсақ неден басталады екен міне қызыл жарық күлгінен қызыл дейінгі яғни күлгіннен ә, мына жақта күлгіннен қызылға дейінгі арақашықтық иә жеті түстің пайда болғанын қарастырады да призмаға бір ақ түсті міне призмаға ақ түсті жарықты түсіреді нәтижесінде ол жеті түске түрленеді яғни бұл призма призма деген нәрсе бір бұрыш емес бірнеше бұрышты үш бұрыш деп қарастырыла ма ә, немесе мына жерде дәл солай нелерін қарастырып көрсек болады қалай ауытқығандығын мысалы жарық келіп түсті иә одан бері қарай ауытқыды одан бері қарай ауытқыды немесе былай ауытқыды яғни бұның барлығы жарықтардың ауытқу процесін көрсетеді мынау бізде бұрыштар ауытқу бұрыштары ары қарай дисперсия жайлы кішігірім бұл теориялық материалдар яғни обт да кездесетін материалдардың бірі болып табылады жалпы дисперсия не деп отқан, не деп сұрақ қойылатын болса ортаның сыну көрсеткішінің тербеліс жиілігіне тәуелділігі деп айтамыз немесе ақ жарық жеті түстен тұрады олар қандай түстер дейтін болса бірінші қызыл екінші қызыл сары үшінші сары төртінші жасыл бесінші көгілдір алтыншы көк жетінші күлгін яғни 390 760 нанометр аралығында жатады да призмада ақ жарықтың жеті түске жіктелуі яғни бұл кемпір қосақ мына біз жаңбырдан кейін пайда болады иә не үшін жаңбырдан кейін пайда болады жаңбырдан кейін Ауалы қалдығы жоғары болғандықтан бір бірімен ә, шағылу нәтижесінен пайда болады да ол кемпір қосақ призмадан өткенде ең көп ауытқитын иә бұл әрине толқын ұзындығының ең қысқасы болып есептелінеді мысалы күлгін ең аз уақытында талқитын болса ал толқын ұзындығы ең ұзын болып қарастырылады екен иә мына жерде көріп тұрғанымыздай жалпы түстердің қызыл иә міне қарастырған түстеріміз бұл болып есептелінеді екен да ал енді ары жалғастырамыз бізде мына дисперсия ә, көріп тұрғанымыздай мысалы кемпір қосақтың пайда болуы міне кемпір қосақтың пайда болуы немесе мына призмаға жарықтардың түсу процесін көрсек болады міне иә бұның барлығы дисперсия құбылысына бірден бір мысал болып отыр. енді күрделі және алғашқы жарық қосымша түс деп қарастырамыз жалпы қосымша түс дегеніміз не түстер деп отқанымыз бұл қабаттасу кезінде ақ түсті беретін сәулені түсіндіреміз мысалы мына жерде қызыл жасыл көк барлығы араласқан кезде мына жерде не пайда болды ақ түс пайда болды да бұл қосымша түс деп қарастырылады түстердің нәтижесінен пайда болған түсіміз түсіндіре алдық қой иә енді осыған байланысты бір бір есеп қарастырдық осы есептерді шығарып көруге тырысамыз әрине берілгенді бердік міне түсініктірек болсын деп бұл есепті шығарамыз және мына бір есепті екі есепті шығарып бізге жібереміз түсінбесек сұраймыз келесі сабақта жолыққанша сау